Hello and welcome friends C programming सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो सी प्रोग्रामिंग की है यहां पर देख सकते हैं एरे के इनिशियलाइजेशन को लेकर के जो कंफ्यूजन बरकरार है मन में कि क्या एरे में कर्ली ब्रेसेस भी यूज होता है या नहीं तो यहां पर देखिए मैंने एरे में कर्ली ब्रेसेस भी यूज किया है नो डाउट कि यहां पर मैंने एरे बनाया है तो स्क्वायर ब्रैकेट भी यूज किया है लेकिन यहां पर कर्ली ब्रेसेस भी यूज किया है फिर यहां लूप लगाया है फॉर लूप देख सकते हैं और फिर यहां पर भी एक लूप लगाया यानी लूप के अंदर लूप लगाया नेस्टेड फॉर लूप लगा दिया ठीक है बैकस्लैश एन तो आपको पता ही है कि लाइन चेंज करने के लिए बैकस्लैश एन यूज होता है और टैब लाइक स्पेस देने के लिए बैकस्लैश टी यूज होता है तो ये सारे प्रोग्राम की सारी चीजें मैंने लिख दी हैं और एक बार इसको रन करवाते हैं तो रन करवाने से पहले कंपाइल करवाने से पहले इसको सेव करेंगे तो यहां पर मैं इसको सेव करता हूं इनिशिएट के नाम से इनिशिएट डॉट सी ठीक है ये सेव कर लिया हमने अब इसको कंपाइल हो जाना चाहिए कंपाइल भी हो गया अब यहां पर जाकर के इसको रन करवा देते हैं तो रन करवाने पे आप देखेंगे ये एक मैट्रिसेस जैसा आपको दिख रहा है और जो जो चीजें मैंने इसमें दी हैं वो जस्ट लाइक प्रिंट हो रही है जैसे यहां पर दिया है मैंने टेन टेन के ठीक नीचे है वन और forty thousand six hundred fifty two ठीक इसके नीचे है फिर यहां पर देखिए ट्वेंटी थ्री है फिर 654 है फिर यहाँ 22 है फिर 42 है जीरो है और फिर जीरो है तो बिल्कुल वैसे ही सीक्वेंस में यहाँ पर भी चीजें प्रिंट हुई है और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने करली ब्रेसेस ही यूज किया है तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात क्लियर हुई होगी कि करली ब्रेसेस यूज होता है ऐसा नहीं है कि करली ब्रेसेस यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा ठीक है ओके okay.